يا رب العالمين الله الله آه، صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله